Yes, Sikandar Kamde Kabakar. Elbows straight. Sometimes. Sometimes, yes. <laughs> Very Hmm. Elbow straight रखना है एल्बो नहीं मोड़ना ठीक है Mm-hmm. करिए आंटी आपका चलिए खुद से करिए को स्ट्रेट रखना करिए करिए करिए ट्वेंटी तक काउंट करो इधर करें ठीक है ऐसे लाइन में फिर रोटेट करेंगे और रोटेट अच्छा चलो एल्बो स्ट्रेट एल्बो स्ट्रेट ठीक है हाँ. चलिए चलिए फिर करिए ठीक से बोलो हम्म। चलिए करिए खुद से हम्म। Okay. Thank you. ठीक है खड़े हो जाएंगे आंटी खड़े हो जाएंगे स्ट्रेट ठीक है एल्बो स्ट्रेट रहना चाहिए आप आप करेंगे यहाँ जाइए यहाँ जाइए दीवार से लग जाइए बिल्कुल हाँ। करिए थोड़ा सा पेन आएगा फिर करेंगे स्ट्रेट 네. 이게? 어? 응. 잠깐 빨고. दीवार से लग जाइए चलिए नीचे आइए नीचे पीछे लग जाओ ठीक है करिए एल्बो स्ट्रेट करिए नीचे लाइए धीरे धीरे वेरी गुड करिए से चलाना है आपको ठीक है बीस बार चलाइए इधर आ जाइए हम की तरह Thank हम्म, you. हम्म, हम्म,